Gracias. 得了，嗯，我嘞，嗯，嗯，嗯，嗯。 嗯嗯嗯。嗯。 که درش 哦，嗯，哈哈。 Yeah. Ha ha ha. Bum, bum, bum, <laughs> bum. Thank mm-hmm. you.